हमने कई वीडियोस के बारे में सुना है जो हमारे बिजनेस के लिए अच्छे हैं जब हम इंटरनेट पर जाते हैं तो हमें हज़ारों से भी ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं जो हमें तीस से चालीस प्रकार के वीडियोज़ के बारे में बताते हैं ये सारे वीडियोज़ अपने स्पेसिफिक रिजल्ट लाते हैं मगर इन सब वीडियोस में से हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है ये कैसे चुने आगे बढ़ने से पहले हाय मेरा नाम है Rucha Armarkar from animation planet और आज हम जानेंगे कौन से ऐसे पाँच वीडियोज़ हैं जो हर बिजनेस के लिए सही है क्या होनी चाहिए इनकी प्रोडक्शन क्वालिटी और इन्हें कहाँ इस्तेमाल करना है हमारे साथ जुड़े रहे ये जानने के लिए कि कैसे इन वीडियो का इस सही इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए इंटरनेट पर सर्च करते वक्त हमें हज़ारों से ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं जो हमें 30 से 40 प्रकार के वीडियोस के बारे में बताते हैं मगर इनमें पांच ऐसे वीडियोस हैं जो बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इनके सही इस्तेमाल से हम मन चाहे रिजल्ट ला सकते हैं तो आइए देखते हैं कौन से है वो पांच वीडियोस। पहला एक्सप्लेनर वीडियो ये पहला और सबसे ज़रूरी वीडियो होता है किसी बिजनेस के लिए चाहे वो स्टार्टअप हो स्मॉल बिजनेस या बड़ी कॉरपोरेट इस वीडियो से हमें बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस की शॉर्ट में जानकारी मिलती है और वो कस्टमर के लिए कैसे फायदेमंद है ये भी पता लगता है ये वीडियो बहुत ही कम समय का होता है जैसे 30 से 90 सेकंड का इस वीडियो को बहुत ही अट्रैक्टिव और एंगेजिंग बनाने के लिए एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं मगर कुछ जगहों पे लाइव एक्शन वीडियोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये वीडियो आपके ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है कम समय का होने के कारण लोग इसे पूरा देख पाते हैं और आपके बिजनेस की ज़्यादा जानकारी समझ पाते हैं एक्सप्लेनर वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही हाई होनी चाहिए इसके लिए बेहतर है कि आप एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी को हायर करें जो शुरुआत से लेके अंत तक यानी स्क्रिप्ट से लेके एंड रिजल्ट तक आपके साथ जुड़े रहे इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि ये वीडियो आपके बिजनेस की ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए इसे ऐसी जगह पे अपलोड करना सही है जहाँ पे वो आसानी से दिखे जैसे वेबसाइट का होम पेज फेसबुक पेज का कवर लिंकडन का फीचर सेक्शन और अपने यूट्यूब चैनल पर न्यू विजिटर सेक्शन में यदि आप जानना चाहते हैं कि एक्सप्लेनर वीडियो कैसे बनाया जाता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए ओके तो चलिए आते हैं दूसरे वीडियो पे जो है बिजनेस प्रोफाइल वीडियो आपने कॉर्पोरेट वीडियोस का नाम तो सुना ही होगा ये एक तरह का बिजनेस प्रोफाइल वीडियो है जो कॉर्पोरेट्स के लिए बनता है एक बिजनेस प्रोफाइल वीडियो बनाने का बेसिक आइडिया ये होता है कि लोग जान पाए कि इस बिजनेस का कल्चर कैसा है इसके क्या वैल्यूज़ हैं और इसका विजन क्या है ये वीडियो कंपनी में एम्प्लॉयज़ को प्रेरणा देता है और जुड़ने के लिए कस्टमर्स का भरोसा बढ़ाता है इस वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी हाई होनी चाहिए आप इस वीडियो को अपने वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे या अबाउट अस पेज पे इस्तेमाल करें इस वीडियो को as a featured video Facebook और लिंकडन पे इस्तेमाल करें और अपने यूट्यूब चैनल के रिटर्निंग विजिटर सेक्शन पे यूज़ करें इसे आप कंपनी इवेंट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं तीसरा एजुकेशनल वीडियोस आपके प्रोडक्ट या बिजनेस सेक्टर्स की रेंज के हिसाब से ये वीडियोस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ये मेजरली इस्तेमाल होते हैं आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एजुकेट करने के लिए इन वीडियो से एंगेजमेंट क्रिएट होता है training videos, app demo videos, YouTube के how to videos, product demo videos, ये सब इस वीडियो के टाइप्स है क्योंकि इन्हें रेगुलर मार्केटिंग पोस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है इनकी production quality medium to high रहती है इसका मतलब आप हाई क्वालिटी विजुअल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इन्हें स्मार्टफोन से भी बना सकते हैं इन्हें सोशल मीडिया के पोस्ट की तरह इस्तेमाल कीजिए और इनके शॉर्ट टीजर्स पेड मार्केटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं चौथा क्लाइंट टेस्टिमोनियल वीडियो ये चौथा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होता है हमारे बिजनेस के लिए ये हमारे कस्टमर्स के लिए सोशल प्रूफ बनता है आप जानते ही होंगे हम जब किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखते हैं तब जाके हम उस पर भरोसा करते हैं इसलिए क्लाइंट टेस्टिमोनियल से हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हम पर भरोसा कर पाते हैं और क्लाइंट टेस्टिमोनियल के साथ अगर हमें केस स्टडी भी दिखाए जिसमें ये पता चले कि क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम थी और हमारे बिजनेस ने कैसे सॉल्व की तो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स का भरोसा और भी बढ़ जाता है इस वीडियो की production quality medium to high होनी चाहिए इसका मतलब हम कुछ हाई क्वालिटी वीडियो टेस्टिमोनियल्स हमारे वेबसाइट पर रखें और बाकी सारे स्मार्टफोन से भी ले सकते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं तो चलिए आते हैं पांचवें इंपॉर्टेंट वीडियो पे जो है पर्सनल प्रोफाइल वीडियो बिजनेस में एक पर्सनल टच रखना बहुत ही ज़रूरी होता है जैसे मान लीजिए एक सीईओ अपने क्लाइंट को वीडियो से डायरेक्ट एड्रेस करता है जनरल कंपनी वीडियो भेजने के अलावा तो एक पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट होता है ये वीडियो बिजनेस की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के अलावा अच्छे रिलेशन बनाने में भी मदद करता है इस वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी हाई होनी चाहिए आप ये वीडियो अपने क्लाइंट्स को पर्सनल ईमेल्स या लिंक मैसेज से भेजिए और बहुत वीडियोस हैं जो अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करने से रिजल्ट्स आते हैं मगर ये पांच वीडियोस रहना हर बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है एनिमेशन प्लानट में हम आपके लिए सारे वीडियोस बनाते भी हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करें ये सिखाते हैं आप ऊपर दिए गए वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स हमें ईमेल भी कर सकते हैं info at the rate the animation plan dot com पर यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं थैंक यू